Тыя, хто сцвярджаюць аб адсутнасці цывілізацыйнага выбару пратэсту двадцатого года вельмі памыляюцца. Таму што гэтыя дэманстрацыі не вырашлі дароўня пратэстаў. Яны ўвесь час разбіваліся і разганяліся ложнымі пастулатамі і мыслямі. Вялікая залежнасць праз русафікацыю і розныя прывязкі да Масквы, Э, Московии, правильно, и самой Москвы, конечно, Беларуси, потому что с Беларуси, особенно вот после 19 года стали ляпить, были филиал Москвы, скажем, такую правую колонию Москвы, а не России. Э, Все это, э, скажем, намагания, старания, яны выгадывали поколение, якое изнову стало глядаться на Россию серьезно. А это рабить было нельзя. Але цывілізацыйны выбор беларусаў даўно даўно зроблены. Калі б ён быў не зроблены, яны б не слухалі заходнееўрапейскіх правакатараў, якія абражалі наш белчырвоны белы сцяг, памятайце такога аблезла белабрысага ўсходняга немца, камсамольская сыдочка, які там кукарэкаў верашчэў, што фаш... это фашысцкі фляг э, вот, белчырвона белы. Яны б э, не захаплялись захвицением э, людей Захода, нават з літвы, што вось якія у вас прыгожыя пратэсты пекныя. Гэты людзі былі якраз вельмі заходне зарыентаваныя, Але як то казаў э, праз прызму расійскага ўспрыняцця альбо скажем так расійскім вокам да, глядзелі этой людзі. Так што цывілізацыйны выбор быў вельмі зроблены от украінцу ў свой час у 14 годзе зелезыны выбор будзе зроблены да просто ратаваліся разумеце у чым пытанне там что калі пады рабілі б выбор тады думалі тады часалі рэпы ды слухали адзін аднога на кухнях асабліва слухали заходніх заходнееўрапейцаў байдан бы на жаль ніколі не перамог і усе усіх тую паразу спісалі пасля да іх так как нашу паразу то наших демонстраций, а не протеста, списали на нас. Вот такая думка.